ሰላም ሰላም የሀገር ልጆች እንዴት ናችሁ? ይሰማል። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ live ገብቼ discuss ለማድረግ ስለፈለግኩ ነው። ገባ ገባ በሉ፣ share share አድርጉ። አንዳንድ ሀሳቦችን ከእናንተ ጋር share ለማድረግ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ያለባት ችግር ከሀገር ውስጥ ችግር በላይ ወደ አለም አቀፍ የሚሄድ ነው እና እዚህ ላይ አንዳንድ የሀገር ልጆች መገንዘብ ያለብን ነገር ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በነጮች እየተደረገበት በተለይ በነ አሜሪካ እና በነ ኢዩ በተለይ ከእንግሊዝም ጋር ባለው ሁኔታ የተፈጠሩ ነገሮች አንደኛው ድርድር አድርጉ ነው ማለት ድርድር አድርጉ ድርድሩን ውጭ ማድረግ ነው። በተለይ ወደ ዋሽንግተን ወደ ወደ ሌላ የውጭ ሀገር ማድረግ ነው። ይሄ የሚያመለክተው እንግዲህ በቲፒኤልኤፍ አመራር ውስጥ ሁልጊዜ አሁን የምናየው በቅርብ በተለይ የምናየው ጌታቸው ረዳን ነው እና ዛሬ በጣም የተገነዘብኩትና አብራራዋለው በተለይ ጻድቃን ገብረትንሳኤ መምጣት እና ከሶስት ቀን በፊት መምጣት critical time ሆኖ ማለት ነው። በጣም እጅግ critical time ለ TPLF የአሜሪካ መንግስት almost እጇን ዘርግታ አብረን እንትን እንበል ማለት ለድርድር ኢትዮጵያን በማስጨነቅ ሂደት ውስጥ ስትገባ የፈለጉት እነሱ በጣም የፈለጉት time ነው ማለት leadership እንዲወጣና እንዲታይ የሚፈለግበት time ነው እና በዚህ time ውስጥ ጌታቸው ረዳ ወጥቶ የሚናገርበት ሁኔታ አለ። አሁን ግን የመጣው ጻድቃን ነው። ለምንድነው ደብረ ጽዮን ያልመጣው የሚለው እጅግ ወሳኝና ትልቅ ጥያቄ ነው። ትልቅ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የእሱ መምጣት የቲፒልፍ አስተዳደር በተለይ ከነ መሪው መሪው አለ የሚለው ኢማጂን ቲፒልፎች ከገደሏቸው አመራሮች ውስጥ ማለት normalize አድርገናል ወይ መግደል መግደል መግደል ማለት shoot አይደለም በማረድ ነው ማለት የአስራ ስድስት እስካሁን የተቆጠሩ ማለት ነው ሶስት ሴቶች እና አስራ ሶስት ወንዶች በአመራር ደረጃ ጭንቅላታቸው ተቆርጠዋል ይሄ የኢትዮጵያ military የዘገበው ነው ያየው ነው በዚህ ሂደት ውስጥ የተስማሙት ነገር በተለይ ከስዩ መስፍን የአባይ ፀሐዬ እና የአስመላሽ መውጣት ማለት ሬሳቸው መታየት እጅግ የሆነ ትልቅ shock ነው የፈጠረው እና ያ shock እንዳይፈጠር እንትን ለወደፊቱ እንዳይኖር እና demoralize እንዳይሆን የቲፒሌፍ እዛ ውስጥ ያለውና ዲያስፖራው እና አጠቃላይ የእነሱ አባላት የሆኑ እና የመንፈስ ደጋፊያቸው የሆኑ ያ ብቻ አይደለም። በሀገር ውስጥም በቃ ይሄ በጥበት በተለያየ ነገር የኢትዮጵያን እድገት ከማይፈልጉ ባንዶች ጋር ያለው ነገር ቴፒለፍን የመፈለግ እንደ አንድ relevant power የመፈለግ ነገር አለ። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ TPLF irrelevant መሆን አትፈልግም። ስለዚህ ተስማምተዋል ማለት ከተመታን ወይ ከቆሰልን ወይ እንደምታውቁት ደግሞ ወደ በረሃ ወጥተዋል። ከቆሰልን ላለመማረክ ደግሞ ከተመታን ደግሞ ሬሳ ጥሎ ላለመሄድ ሬሳን ጭንቅላት እየወሰዱ ለትግል ማለት አይዶ ነው። እኔ normalize አድርገነዋል። የአንድን አብሮ ሲታገል አብሮ ሲበላ አብሮ ሲጠጣ የነበረን አመራር ለራሳቸው ሲሉ ጭንቅላቱን መውሰድ እንዲገዝግዞ የማድረግ ምናምን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ተገብቶ በጣም አስራ ስድስት እኔ አሁን ምክንያቶች አሉኝ ደብረ ጽዮን ውስጥ ሊሆን ይችላል የሚለው ማለት ነው። ለምን አሁን በጣም critical time ነው። አሜሪካኖች show us something የሚሉበት time ነው፣ እንደ ድርድር ውስጥ ለማስገባት በዚህ ጊዜ ትልቁ ለእነሱ አሴት የሚሆነው በምንም አድርገው በዚህም በዛም ብለው የደብረ ጽዮንን ፎቶና ሁኔታውን ማሳየት ነበረ እና ከዛ ይልቅ እነሱ ያሳዩት ጻድቃን ገብረትንሳኤ ነው። ጻድቃን ገብረትንሳኤ እንግዲህ ይተኳል የሚለው ከዛሬ ወር ከምናምን በፊት እኔ ራሴ ጽፌበታለሁ። እሱን የማውጣት ሁኔታ ዜናዎች ነበሩ። ጻድቃን ገብረትንሳኤን እንደ አመራር እንደ ቴፔሌፍ አመራር የመውሰድ ሁኔታዎች ነበሩ። አሁን የሚታየው ነገር ከሱ መምጣት ጋር በተያያዘ ከሀገር ውስጥ ጻድቃቅም ትንሣኤ ቱጂም ደግሞ ቱጂ ማለት ያው ገብረ ገብረ የሚባለው ሰውዬ እሱ almost አነቃቂ ነበር ለሌሎቹ ለብዙዎቹ ያው ባትሪ ከማረከ በኋላ እሱም የለም ያው ጌች ነው ያለው ጌችን ካያችሁት ባለፈው በጣም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ያለው። በጣም depression ውስጥ ያለ ይመስላል። በተለይ ደግሞ like እኔም ልሞት እችላለሁ ምናምን look እሱ ስንት ክፍለ ጦር ከደመሰባ ሰላሳ ሁለተኛ ማ ሰላሳ ሁለት ጊዜ ነው የተደመሰሰው እና ሰላሳ ሁለተኛውን ብዙ ከደመሰሰ በኋላ ብዙ በጣም በርካታ እያለቁ ነው። ሬሳ መሸከም አቅቶናል፣ መቀለብ አቅቶናል ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ የተናገረው ነገር ምንድነው? ብዙ ሰዎች እሱ ላይ focus አላደረጉም። ያለው ነገር ምንድነው? እኔም ልሞት እችላለሁ ነው ማለት እኔም ልሰዋ እችላለሁ፣ እኔም እንዲህ ሊሆን እችላለሁ እና ትግሉን ይቀጥባል ምናምን እንደዛ ዳይና depression አለ። ይሄ ምን ያህል በቃ በጣም ትልቅ የሆነ ኤጎኒ እንዳለ ነው የሚያሳየው። እና ሎክ አሁን ያለንበት time በጣም critical time ነው። በተለይ ለ TPLF critical time ነው። አሜሪካኖች በኋላ ትንሽ ገልጸዋለሁ ለምን እንዲህ ይሆናሉ የሚለውን አሜሪካኖች viable የሆነ ማለት አላችሁ ወይ እናንተ እንደ force አላችሁ ወይ የሚለውን እንትም ማለት ፈልገዋል። በቃ ቲፒልፍ አለ ወይ የሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የተበተነ ዱቄት ነው፣ አየር ላይ የተበተነ ዱቄት ነው ብለን almost ወደ reconstruction ወደ ትግራይ ወደ መልሶ ማደራጀት አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የተገባው። እና አሁን ግን እንደ ሪሌቨንት ፓወር እየተወሰደ ነው ያለው ኢፒኤልኤፍ። ወል በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስናየው ደብረጽሆን ነበር በጣም ሪሌቨንት ፓወር አለ ወይ የሚለውን በምንም በቃ አሁን ሂማናተርን አድረስም ስላለ አንዳንድ ሁኔታዎችም ትንሽ የሚዲያ አክሰስም ስላለ እንደምንም አድርጎ ማውጣት ይቻል ነበር የደብረጽሆን ምስል ያ በዲያስፖራም እና አሜሪካም በሌሎችም ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነት አለው የሚል ማለት አመራሩ አለ ብሎ ሙሉ በሙሉ የመንቀሳቀስ ሁኔታ ውስጥ መግባት ይቻል ነበረ። ግን ስለሌለ ነው ብዬ ያስባል። ስለሌለ ነው ብዙ የሆኑ dot ን መገጣጠም ነጥብ ገጣጥምን ማለት ነው circumstantial evidence ይባላል። ነጥቦችን ገጣጥመን የምናገኛቸው አይነት ሁኔታ ውስጥ ስንገባ ደብረጽዮን የለም፣ ደብረጽዮን ሞቷል። እሱን ሊተካው የሚችለው ከሀገር ውስጥ የተገኘው ማለት ነው አዲስ critical juncture ማለት ነው አዲስ በጣም critical time የተገኘው ጻድቃንና ጌታቸው ናቸው የተገኙት። ጌታቸው ጌች ያው ይታወቃል፣ ነገሮችን አቆለጳጵሶ የህዝብን ስሜት ለመቀስቀስና በተለይ በተለይ ደግሞ የአማራ elite ን በቃ almost ጠላታችን ነው ለማለት እና በቃ hatred ለመፍጠር የመጣ ሰው ነው እና አሁን ከድል ዜና ይልቅ አጎኒ አንግሽ እና psychologically depressed የመሆን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የገባው። ትንሽ ሊያነቃቃ የሚችለው by the way ደብረጽዮን ቢመጣ ነበረ። ደብረጽዮን የሌለበት ምክንያት ስለሌለ ነው ስለሌለ ነው። እንግዲህ ቢኖር ኖሮ የባይደን እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ብሊንከን ያሉት በአብዛኛው ሁኔታዎቹ ሲታዩ TPLF ን ወደ ድርድር ላይ የማምጣት ነው። እነሱ by the way የሆነ decision ላይ የወሰዱ ይመስል ያስታውቃል። በቃ ዶክተር አብይን አልፈለጉትም። ዶክተር አብይን አልፈለጉትም። እንግዲህ ዶክተር አብይ በሀገር ውስጥ በርካታ ለኢትዮጵያ ያለውን ራዕይ ለኢትዮጵያ ያለውን ብዙ ነገር የገለጸ ነው። የኢትዮጵያን ታላቅነት ወደ ታላቋን ኢትዮጵያ እንደ ታሪኳ እንደ ቆመናዋ እንድትሆን በበርካታ ንግግሮቹ እኔ ይሄን constancy እኔ አልክድም። ይሄን constancy የኢትዮጵያን ታላቅነት ኢትዮጵያ ወደ እንደ ታሪካዊ ቅመናዋ እንደ አፍሪካ ንብረት እንደመሰረተች እንደ ለአፍሪካ እንደታገለች ለአፍሪካ ለጥቁር ህዝብ እንደታገለች የጥቁር ህዝብ cause እንዳይጠፋ የጥቁርነት ኢትዮጵያ ኮ save ያደረገችው የጥቁርን ህዝብ አጠቃላይ ማንነት ነው። ኢትዮጵያ ነጮች አሁን አሁን እኛ ላይ የሚረባረቡት ነጮች ኢትዮጵያን የእነሱ ህልም አደናቃፊ እንደሆነች ነው የሚያስቡት። ይህንን ኢትዮጵያን በሙሉ ማወቅ አለብን። የነጮች ህልም የተደናቀፈው በኢትዮጵያ ነው። እንዴት? ከእንግሊዝ ከተለያዩ ቦታ ተሰደው ወደ አሜሪካ የሄዱት የኢንዲያን አሜሪካን እንትን ኢንዲያኖች red ኢንዲያኖች የሚባሉትን indigenous የነበሩትን አጥፍተዋቸዋል። ዳት ወሰክሰስፉል ካናዳ የሄዱትም ነጮች ካናዳ ያሉትን indigenous people አጥቷቸው፣ ኒውዚላንድ የሄዱት ብታዩት የኒውዚላንድን አንስቷቸዋል የአውስትራሊያ የሄዱት አውስትራሊያዎችን አጥፍቷቸዋል፣ አቦርጂኖችን አጥፍቷቸዋል። ያ ይታወቃል። እና እየሄደ እየሄደ እየሄደ መጥቶ እንግዲህ slave trade መጣ። ከ slave trade በኋላ በጣም በርካታ አፍሪካን ያሰቃየ አፍሪካን ህዝብ በባርነት ውስጥ ከቶ እጅግ ያስጨነቀ ጊዜ ነበረ። ከዛ በኋላ በ1984 የተስማሙት የበርሊን ኮንፈረንስ ያው አፍሪካን የመቀራመት ነው። አፍሪካን የመቀራመት ሂደት ውስጥ ያው አጼ ሚኒክ እነሱ አፍሪካን ለመቀራመት ሲመጡ ኢትዮጵያን የግድ ማስመር ነበረበት እና ኢትዮጵያን አትነኩም ብሎ በገጠመው ሁኔታ ውስጥ ያው ጣሊያን ጋር ተካሂዷል። ይሄን የአድዋ ጦርነት ተካሂዷል። ይህን ግን ኢትዮጵያን በሆነ perspective ማየት ያለብን አሁን ካለው ሁኔታ እንዴት ነው ማየት ያለብን? ማየት ያለብን የአድዋ ድል ኢትዮጵያን ከወራሪዎች ብቻ ያዳን አይደለም። አንዲት ምትበራ ሻማ አለች ኢትዮጵያ የምትባል የጥቁር ሕዝብ ሁሉ ሻማ የሆነች በራሷ የምትተዳደር ጥንታዊነቷን ታላቅነቷን የወደፊት ኢትዮጵያ ላይ ያልተሞከረ የለም። ከቱርክ፣ ከፖርቹጋል፣ ከአረቦች ከሁሉም ተሞክሯል። ጣሊያኖች የሞከሩት ነገር አንድ የማይቻለውን ነገር ነው፣ ኢትዮጵያን መንካት። ጣሊያን የተዋህደችው በቅርብ ነበር። ኢትዮጵያን መንካት ቢቻል እነ ፈረንሳዮች ሞክሮታል፣ እነ እንግሊዞች ሞክሮታል፣ አልቻሉም አልቻሉም። ስለዚህ ጣሊያን ኒውሊ የሆነች ለመጠስ ስለሆነች የተዋህደች ስለሆነች ኢትዮጵያን ሞከረች። ኢትዮጵያ በአድዋ ድል ያስመሰከረችው ነገር አንድ የትልቅ ሀገር ህዝብ ጥቁርነትን ያዳነ ጥቁርነትን ነፃ ያወጣ ጥቁር ህዝብ ነው። ጥቁር ህዝብ ነው። እንደኛ ራዕይ ያለው ሰው ነው የሚለውን ያዳነችው ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ በዚህ በዚህ ታላቅ ተግባሯ ምንድን ነው ሴብ ያደረገችው? ትልቁን የጥቁር ህዝብ cause ነው ሴብ ያደረገችው። ያ ለጥቁር ህዝብ ኩራት ነው። ለጥቁር ህዝብ ኩራት እንደመሆኑ መጠን ለነጭ ደግሞ ምንድን ነው ውርደት ነው ውርደት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ በነጮች ቂም ውስጥ ነች ያለችው። ለምን የጥቁር ህዝብን ከውዝ እኔም ሰው ነኝ፣ እኔም ሀገሬን ያስተዳድራለሁ፣ እኔም ድምፅ አለኝ፣ እኔም እውነት አለኝ የሚለውን ኢትዮጵያ ብቻ ነች ቆማ የጥቁርን ህዝብን ከውዝ ወደ ላይ አንስታ ኢትዮጵያ ብቻ ነች ሻማ የሆነችው። ይሄ ሁል ጊዜ በነጮች እንደ ጠባሳ ነው የሚታየው፣ እንደ ጠባሳ እንደ ቂም ነው የሚታየው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ እንዳታድግ ይፈለጋል። ለምን ይሄ ጥቁር ህዝብ ማዳን፣ ይሄ ኩራት፣ ይሄ በራሴ እተዳደራለሁ፣ በራሴ እቆማለሁ የሚለው የኢትዮጵያ cause የኢትዮጵያ cause ነጭን ያስበረግጋል። ምክንያቱም ጥቁርነት እንደ political motivation እንደ ፖለቲካ ሞቢላይዜሽን የመጣው እኮ ኢትዮጵያ ስላለች ነው። የኢትዮጵያ cause ነው። እነ ማርከስ ጋርቤይ እነ ማርቲን ሉተር ኪንግ የእሱ የመንፈስ ልጅ የሆነው ሌላ እነ ኒኳሜ ክሮማ እነዛ ሁሉ ይዘው አፍሪካ ነፃ ያወጣችው ዓለም ነፃ በተለይ በተለይ የዓለም ጥቁር ነፃ የወጣው በኢትዮጵያ ምክንያት ነው። ይሄ ሁል ጊዜ የእነሱ ቁስ ነው። ታሪካቸውን በደንብ ያሉ እኛ ምን ታሪካችን የማናየው እነሱ ታሪካቸውን ይመረምራሉ። ፈረንጅ ሁል ጊዜ ወደፊት የሚመለከት ይመስላቸዋል። ተመር እርግጥ ነው ፈረንጅ ሁል ጊዜ ወደፊት ይመለከታል። ሁል ጊዜ ግን ለታሪክ ክብር አላቸው። what went wrong ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር የሚለው እነሱ ጥቁርን ማጥፋት ፈልገው ነበር፣ ግን ጥቁርነት ሰው ነው፣ አምላክ ነው የፈጠረው። ኢትዮጵያ ነች አምላክ የፈጠረውን የእኩልነት ኢትዮጵያ ነች በጽናት defend ያደረገችው የሰው ልጅን እኩልነት ኢትዮጵያ ነች defend አድርጋ ዛሬ ያለው ታሪክ የሁሉ ህዝብ ታሪክ የጥቁርም የነጭም ታሪክ የሆነው ኢስ ቢኮዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ለዛ ነው ያ የመንፈስ እርሾ ካሪቢያን ያነቃንቀው ያ የመንፈስ እርሾ አፍሪካን ያነቃንቀው፣ ያ የመንፈስ እርሾ Indian Ocean ያሉ ጥቁሮችን ነፃ ያወጣው፣ ያ የመንፈስ እርሾ ነው አፍሪካን ነፃ ያወጣው። ስለዚህ አፍሪካን ነፃ በማውጣት ውስጥ ኢትዮጵያ ያላት ትልቅ ገድል አለ። ክዋሜ ክሩማ ይላል። ክዋሜ ክሩማ ምን ይላል? ዊ አር ፍሪ አስ ሎንግ አስ ኢትዮጵያ ኢስ ፍሪ ነው። we are free as long as Ethiopia ኢትዮጵያ ሻማ ነች። ኢትዮጵያ ሻማ ነች። ለዚህ ነው 1935 ላይ ኢትዮጵያ በጣሊያን በአምስት ዓመት ጊዜ ስትያዝ ከኡጋንዳ፣ ከሩዋንዳ፣ ከኬንያ፣ ከሱዳን የመጡ ታጋዮች አርበኞች አሉ። ይሄ ማሰብ ያስፈልጋል። ለምንድን ነው እነዚህ አርበኞች ከኛ ጋር የሚዋጉት? ኢትዮጵያ ሻማ ስለሆነች ነው። ኢትዮጵያ ሻማ ስለሆነች ነው። የጥቁር ህዝብ ሁሉ ሻማ ስለሆነች ነው ዛሬ ያለንበት። ዛሬ ከሰውነት ወርደን ከኢትዮጵያዊነት ወርደን ከአፍሪካዊነት ወርደን ወደ ብሔር ውስጥ ገብተን ጎጥ ውስጥ ገብተን ስለተዋረድን አይደለም። የእኛ የአባቶቻችንና የእናቶቻችን ታሪክ ታላቅ ነው፣ ታላቅ ነው። የአፍሪካን ስሜት ያነቃቃ ነው። ለዛ ነው የማይፈለገው የኢትዮጵያ cause ኢትዮጵያ ቀና እንድትል ኢትዮጵያ ገርድ እንድትመሰረት ኢትዮጵያ በራሷ እንድትለማ ኢትዮጵያ ራዕይ ያለው confidence ያለው መሪ ሰው ነኝ ብሎ የሚነጋገር ሰው ነኝ ብሎ እንዲከበር የሚፈልግ መሪ አይፈልጉም እንዲከበር። ለምንድን ነው ኢሳያስን እስከ ዛሬ ድረስ ሲያሰቃዩት የነበሩት? በራሱ የሚሰራ መሪ ስለሆነ ነው። በራሱ የሚሰራ ሁሉ ነገር ከልክለውት፣ በሳንክሽን አጣልፈውት፣ በውስጥ ሰርቶ ነው ሀገሪቷን ኤርትራን ዛሬ እንደ አንድ ብያብን እንጂ እንደ ሲሪያ ያበኗት ነበር፣ እንደ የመን ያበኗት ነበር፣ እንደ ጣሊያን ያበኗት ነበር። አሁን እየተሞከረ ያለው ግን ኢትዮጵያንም እንደዛ ማድረግ ነው። እኛ ኢትዮጵያን ለዚህ መፍቀድ የለብንም። ለዚህ መቆም አለብን። ለኢትዮጵያዊነታችን መቆም አለብን። ይሄ የፓርቲ ጉዳይ አይደለም። ይሄ የፓርቲ ጉዳይ አይደለም። እኔ እንዲህ ላይ ግብቼ የምናገር ሰው አልነበርኩም። ነገሮች ስለሚያናዱኝ ነው። ነገሮች ስለሚያናዱኝ ነው እና ማሰብ አለብን። እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ነገር መታሰብ ያለበት ነገር ምንድን ነው? ሉክ መንግስቱን አልወደድኩም ነበር። መንግስቱ ሀገር ወዳድ ነው። ያው አምባገነን ነው። ብዙ ገለዋል፣ ብዙ ነገር አድርጓል። በጣም ብዙ ስህተቶች አሉ። ግን ምንም የማይካድ ነገር መንግስቱ ሀገሩ የሚወድ ሰው ነው። መንግስቱ በጣም ብዙ ስህተቶች አሉት። ሙስና የለበትም፣ ሀገር ማቆርቆዝ ምናምን የለበትም። ግን ሀገሩ የሚወድ ሰው ነው። እሱን ለማውረድ አሜሪካን እና እንግሊዝ የተጻጻፉት declassified የሆነ እንትን አለ document አለ። አሁን ይኸውላችሁ የደርግን ስርዓት ለማውረድ እነሱ አንድ በዛ document ላይ የሚሉት ነገር ምንድ ነው? ዚስ ሪጂም ኢዝ ዲተስትፉል። በቃ እኛ ፖዘቲቭ ኢንፍሉንስ ማለት ፖዘቲቭ ኢንፍሉንስ በቅንፍ ውስጥ እንትን በሉት በኮቴሽን ማለት ለመግዛት ለመጨፍለቅ የሚለውን ትንሽ እንዲህ ሲያለሳለሱት ነው። ፖዘቲቭ ኢንፍሉንስ የሚሉት ምንድን ነው? እንዲ ለመርገጥ ማለት ነው። ረግጠን የእኛን የፖሊሲ እንክብል ለመስጠት በሚል ነው ያው ፎር ኤግዛምፕል ለማድረግ ይሄ regime አይመቸንም። ስለዚህ ማውረድ አለብናል። ማውረድ ያለባቸው ምንድን ነው? አንድ ሂማኒታሪያን ካታስትሮፊ በማጉላት ሂማኒታሪያን አክሰስ የለንም በማለት አሁን ያሉ atrocities እና ከፍተኛ እኔ እኮ ታሪክ የማያነብ በጣም ብዙ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ታሪክ አነብባችሁ የ TPLF ታሪክ ማለት ነው። የ TPLF ን ታሪክ ካነባችሁ አንደኛው ስትራቴጂ እኔ ኮ ስለ ሰው ልጅ በተለይ አሁን ስለ መደፈር ስለ መደፈር ሲያወሩ ማለት ነው መደፈር እኔ ያ war ላይ law and order ስለሌለ መደፈር የለም ብዬ አላስብም። የለም ብዬ አላስብም። ይኖራል provided that አስር ሺህ እና ከዛ በላይ ወንጀለኞች ተለቀው ፖሊስና ምናምን ከሌለበ በቃ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ሊደፍሩ ይችላል። እኔ የኢትዮጵያ ጦር ይደፍራል ብያል አላስብም። ምክንያቱም ሀያ አንድ ዓመት በክብር የጠበቀውን ህዝብ ዛሬ ጦርነት ስለተከሰተ ብሎ ይደፍራል ብያ አላስብም። well የሚደፍሩም ሰዎች ይኖራሉ። ጦሩ ክብር አለው። በአለም አቀፍ በስነ ምግባር በጣም የተከበረ ነው። የኤርትራ ሰራዊት ሊደፍር ይችላል። ወይ ላይደፍርም ይችላል ደፍርም ይችላል ወይ ዶንት ኖ ዛት ግን የተመዘገቡ ነገሮች አሉ በመብት ፍርድ እነሱ ያው ፌስቲቫል አይደለም የተካሄደው ጦርነት የተካሄደው ሎ ኤንድ ኦርደር የለም ይሄ መቆም አለበት የኢትዮጵያ መንግስት መስራት አለበት በዚህ ላይ በዚህ ላይ ግን አንድ እንደ የ TPLF ን ታሪክ ደግሞ ማሰብ አለብን የ TPLF ታሪክን ስናየው ገብሩ አስራት መጽሐፍ ላይ አሁን እኔ መጽሐፉን እንደውም ከገጽ ገጽ ባይገጽ ገጽ ባወጣው ደስ ይለኛል መጽሐፉን ምን ይላል? ለታክቲክ ስንል ድንግል የሆኑ ልጆችን ፈልገን ቆንጆዋን ፈልገን ሄደን ለደርግ መኮንን እንድትጠብስ የደርግ መኮንን እንድትጠብስ ሄዳ እንትን እንድትል ማለት ገላዋን ለደርግ መኮንኖች እንድትሰጥ ከዛ በኋላ የደርግ መኮንኖች አብራ ከሆነች በኋላ በቃ እንደ ሚስት ማለት ነው። እንደ ሽማ ከሆኑ በኋላ ሚስጥር እንድትሰጥ እንልክ ነበረ ይላል። look አሁን እነሱ ለራሳቸው ታክቲክ ሲሉ ነው ይሄን የሚያደርጉት። ምን ማለት ነው? አንዲት ድንግል ልጅን ቆንጆውን ፈልገው ለራሳቸው ታክቲክ ሲሉ፣ ለራሳቸው ሚስጥር ሲሉ ሴት ልጅን አሳልፈው ለማን ይሰጣሉ? ለደርግ መኮንን ይሰጡ ነበረ። ይሰጡ ነበረ። ይሄ ምን ማለት ከመድፈር ምን ይተናነሳል? ይሄ ከማስደፈር ምን ይተናነሳል? ይሄ to this much TPLF በታሪካቸው የትግራይ ህዝብ አስርቧል። 1980 በሰባ ሰባት በተከሰተው በነ ቦብ ጌልዶፍ በነ ማይክ ጃክሰን የተቀናበረው እንትን የተሰበሰበውን እርዳታ ሁሉ ምንድን ያደረጉት? ይሄ ግልጽ ነው። document የያዘው ነው። አረጋዊ በርሄ በግልጽ አስቀምጡታል። ዶክተር አረጋዊ በግልጽ አስቀምጡታል። አምስት percent ብቻ ለህዝቡ ረሃብ ሰጠውት። ዘጠና አምስት percent ኡን ለመሳሪያና ማግኘት ለሚባል ድርጅት ነው ያስቀመጥ እንትን ያደርጉ ማዋቀር ብለ አምስት percent ብቻ ለተራበ ሆድ አናበላም ብለው በዛ መቶ ምናምን ሺህ ሰው አልቋል። በዛ ደሴሽን ብቻ ለምን መራቡ አይደለም ዋናው ዋናው ቴፒልፍ ናት ዋናው ዋናው ቴፒልፍን ይዞ ለመጓዝ በሚደረግ ጥረት ውስጥ ነው። They don't care about people of Tigray። ይሄ እኮ ታሪኩ የሚያሳይ ስለኮ ነው። ይሄ እኮ document ላይ ያለ ነገር ነው። document war ን እንደ እንትን famine starvation ላይ እንደ weapon ነው የሚጠቀሙት እነሱ። ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው ያለ ነገር ታሪክ የያዘው ነገር ነው። አንዲትን ሴት ድንግል ቲኔጅ የሆነች የሚገርማችሁ በጣም የሚያስቀው ነገር እንደዛ አድርገው ብዙዎቹ መረጃ ያመጡልን ነበር። አንዷ ግን እምቢ አለች። ለምን ነው እምቢ አለች? እንግዲህ የሚሰብኩት ነገር አለ። የደርግ መኮንኖች አማራ ናቸው፣ እንዲህ ናቸው፣ እንዲህ ነው፣ ጥላቻ ምናምን ነገር አለ። ይሄ ትግል ነው፣ ለዚህ ስትይ ነው የምትገቢው ምናምን ተብላ አንዷ ከገባች በኋላ መኮንኑ እንግዲህ ማረካት መኮንኑ ማረካት። ከዛ ወል ፍቅር ሰጣት። በቃ አከበራት፣ እንደ ሴት አከበራት። ከዛ በኋላ አንድ ሁለቴ ሰጠችና ከዛ በኋላ ልጅቷ ዝም አለቻለሁ። እየደወልን ያስጨንቃት ነበር። ከዛ በኋላ እኔ ከመኮንኑ ፍቅር ይዞኛል እና እባካች ወደድኩት አለች። በቃ ወደድኩት፣ ገረመን አለ። በጣም ገረመ ወደድኩት። እነሱ ሰውን እንደ ማሽን መጠቀም ፈልገው ነበር። ልጅቷ ግን ልብ አላት፣ ልብ አላት። እሷ ጄጅ የምታደረገውን እንትን አለ እና በዛ ምክንያት ልጁ <laughs> ሰው መኮንን ወደደችው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በቃ አላናገርናትም። በዛው ቀለጠ ያ mission አለ። ይሄ ገብሩ አስራት የጻፈው ነው by the way እኔ ዝም ብዬ ያመጣሁት ነገር አይደለም። እና rape ምናምናም ሲባሉ የ West ን እንትን ሳይኮሎጂ የለም rape sexual violence ምናምን እኔ የለም በሚል አይደለም by the way ሊኖር ይችላል፣ ግን እንደነሱ እንደሚሉት አይደለም ያለው እነሱ በሚያጋኑት መጠን አይደለም ያለው። ታክቲክ ነው። ኢትዮጵያን ማስጨነቂያ ነው። ኢትዮጵያን ማስጨነቂያ ነው ሁኔታው። ይሄ በጣም ግልጽ ሊሆን ይገባል። እና በዛ ባልኳችሁ declassified በሆነው ዶክመንት ላይ የ atrocities የ human right cause ኦችን ምንትን ማለት አለብን ማጋጋል አለብን ምናምን ይላል። ይገርማችኋል የደርግን ሰራዊት ይሄ ቅጠልያውን እንትን ለብሰው ማለት ዩኒፎርም ለብሰው ቤት ያቃጥሉ ነበር፣ ይቀርጹ ነበር። ቤት እያቃጠሉ የቀረጹ ይሰጡ ነበር። ይሰጡ ነበር። okay እና to this much ማለት to this much ነጮች በዚህ ደረጃ ነው በዚህ ደረጃ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ እንዲህ ማድረግ አለብን፣ እንዲህ ማድረግ አሁን ደርግን ለማውረድ የሄዱበትን መንገድ ነው። አሁን sexual violence እንዲ እንዲ እንዲ ነው፣ ሂማናተረን አክሰስ እንዲ እንዲ እንዲ ነው። ሁሉ ነገር ተፈቀደ በኋላ ሚዲያ access ሚዲያ ሁሉ ገብቷል፣ ሁሉ ገብቷል። መቀሌ ቁጭ ብለው ማኪያቸው ሲጠጡ ነው የሚሉት። አናቅም እንዴ ፕላኔት ሆቴል ቁጭ ብለው ቁጭ ብለው የሚዲያ እንትኖች የሚባሉት ይታወቃል። ይሄ ግን ምንም ያመጡት ነገር ጠፋ፣ ከተገዙት ውጪ ማለት ነው። ምንም ያመጡት ጠፋ። humanitarian access ሰባ percent የኢትዮጵያ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ሰባ percent ያህል የ humanitarian access እየሰጠ ያለው እነሱ እየሰጡ አይደሉም። ለምን catastrophe ን ይፈልጉታል ይፈልጉታል famine የሚለው ይፈልጉታል ይፈልጉታል። ፋሚን የሚለው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ነው ሴንሰቲቭ ለመግባት ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላው ደግሞ አማራ ክልል ለመግባት እንፈልጋለን ለምን ይላሉ። በአማራ ክልል አማራ ይልቀቅ ለምን ይላሉ። ሁሉ ጊዜ አክሰስ ፔፐር ከመሆን አንድ መረዳት ያለባችሁ ወይ አክሰስ ሲባል እነሱ ሁሉ ጊዜ የአማራ ክልል በሱዳን ያለውን አክሰስ ነው የሚፈልጉት። ለምን ammunition፣ ወታደር ይሄ በቃ ጃንጃዊ ሚሊሻ ምናምን የሚሉትን ለማውረድ የሚፈልጉት በአየር ላይ እንትን ማለት ሳይሆን ማስገባት ስለሚፈልጉ ነው። ሁመራ እና ወልቃይት አካባቢ ይሄ ማሰብ ያስፈልጋል። okay access የሚሉት እነሱ humanitarian access አይደለም። access የሚሉት የአማራ ሚሊሻ ይውጣ ነው፣ የአማራ ልዩ ይውጣ ነው። ለምን ሊያስገቡ ስለፈለጉ ነው። ዶክተር አብይ ጎ የሚለውን ወስነዋል እነሱ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወሳኝ እዚ ጋር አሁን ወዘር ዊ ላይክ ኦር ናት ዊ ላይክ ዶክተር አብይ ኦርናት ናት እነሱ እዛ ጋር ያቆማሉ ወይ ዶክተር አብይን uh, ካስወገዱ በኋላ እዛ ጋር ነው የሚቆሙት ምክንያቱም እነሱ ለእኛ የሚያስቡትን uh, በተለይ ዲሞክራቶች የሚያስቡትን አይተነዋል መቶ percent ዲሞክራሲ ነው ብላ ስትሳለቅ ነበር ሱዛን ራይስ እሷ ነች አሁን አማካሪ ብሊንከን አማካሪ እሷ ነች እሷ ደግሞ ከኢሳያስ ጋር normal ጫጉስ ነው የገባቸው ኢሳያስ ሰድቦ አባሯት ማለት ነው። ኢሳያስና ዶክተር አብይ እና ፈርማጆ በዚህ ምስራቅ ላይ ያላቸው ራእይን እዛ ላይ well ራእዩ ይሳካ አይሳካ በኤርትራ ጉዳይ የኤርትራ ህዝብ ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ነው እንጂ የአሜሪካ ጉዳይ መሆን የለበትም። የአሜሪካ ጉዳይ መሆን የለበትም። የሶማሌም ደግሞ የፋርማጆ የፈርማጆ ጉዳይ መሆን አለበት እንጂ የእነሱ ጉዳይ መሆን የለበትም። የኢትዮጵያ የአሜሪካን አሜሪካኖች ማን ናቸው? ለእኛ ማን ናቸው? human right ከተባለ ከው እንደ ሮሂንጋ ሙስሊሞች ማይናማር ላይ እንደተ ከመሆን ያ ሰቆቃን ያየ ያን ሰቆቃን ያየ ያን መቼ ተናገሩ? እንደ ጋዛ ይተቸገራለን እንደ ጋዛ እነዛ ህጻናት well ካይሮ ላይ ተመልከቱ። ካይሮ ላይ ሙርሲን ለማውረድ ወደ አምስት መቶ መስጊድ ውስጥ ምናምን ጭፍጭፍ አድርጎ አልሲሲ ጭፍጭፍ አድርጎ ምንም አላሉ። ለምን it's in their interest አሜሪካ ዲፕሎማሲ ሁል ጊዜ whether it's in our interest or not ነው የሚሉት። እንዴ ሳው ሱዳን እኮ ደምታ ነበረ። ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት አናውቅም እንዴ? ሳው ሱዳን እኮ ደምታ ነበር። ሳው ሱዳን እኮ ነው እኛ በሂዩማኒቲያችን ማለት ነው። ጋምቤላ ያሉት የሱዳን የ South Sudan ዜጎችን ኢትዮጵያ ነች ያሰለች። ሁል ጊዜ ኢትዮጵያ የሞራል የበላይነት አላት። ሁል ጊዜ ሶማሌ ስትቸገር ኢትዮጵያ ነው የምትቆምላት። ሱዳን ስትቸገር ኢትዮጵያ ነው የምትቆምላት። እነሱ ሂማኒታሪያን የሚሉት ነገር fake ነው፣ fake ነው። ይሄንን force ለማምጣት ነው የሚፈልጉት። force ደግሞ ማን ነው? ልክ ደርግን ባወረዱት መንገድ ነው እየሄዱ ያሉት። ደርግን ለማውረድ ካሉት ነገር ካስቀመጡት declassified በሆነው ማለት ነው የሁማኒታሪያን ጉዳዮችን የ atrocity አለ እንዲህ አለ ደርግን የሚቃወሙትን ማስገባት የሆነ ግን በዛ መደገፍ ቲፔሌሽን በዛ የተለያዩ ሀይሉትን ደግፈው ማስገባት እና ሬጅሙን እነሱ ከዛ በኋላ መቶ አስራ አምስት ሚሊዮን መቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ እየተደረሰ they don't care። ምንም they don't care። እነሱ እንደ በቃ እንደ ትርፍ ነው የሚያዩት አብይ has to go ብለው ስለወሰኑ ነው አሁን ይሄን ያህል ጫና ኢትዮጵያን ታዲያ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? whether you like በቃ አሁን whether you like ይሄ መንግስት ይቀጥል አይቀጥል የሚለውን መወሰን ያለብን እኛንን እንጂ Americans መሆን የለባቸውም። ደግሞ ወይ ደግሞ EU e መሆን የለባቸውም። ይሄን ማወቅ አለብን። it's not about politics it's about country። የክብር ጉዳይ ስለሆነ ነው by the way የክብር ጉዳይ ስለሆነ እነሱ ኢትዮጵያውያን ከ leader ኦቻቸው ጋር መሆናቸውን ማወቅ አለባቸው። በቃ አዲስ ዲስ juncture ማለት ነው። አዚስ time እነሱ ለምሳሌ አንዳንዱ ወይ ዶክተር አብይን ስላልወደደ ወይ ደግሞ ብልጽግና ስላልወደደ ለምሳሌ የአብን ደጋፊ መሆን ከፈለግ ከፈለክ የአማራ ብልጽግና መሆን ከፈለክ መሆን መሆን ወልቃይት ላይ የተሰቃየው ማይካድራ ላይ የተገደለው የተገደለው ያኔ እንደ የተሰቃየው ሺ ምናምን የተሰቃየው አሁን ይውጣ እየተባለ ነው። ይውጣ ሲባል በተጠናከረ መልኩ ቂም ይዞ በተጠናከረ መልኩ ቂም ይዞ TPLF እንደሚመጣ ነው። ያኔ አማራ ማን ሊታደግ እንደሚችል ማሰብ አለብን። አንተ ላይ የሚቆም መሰለ አንተ ላይ አይቆምም። አብይ ላይ አይቆምም፣ ወይ ደግሞ ብልጽግና ላይ አይቆምም። ነበር ነበር ነበር። እነሱ ዋነኛው ቂም ከአማራ ሚሊሻ ለምን የሰራውን ገድል ስለሚያውቁ ማለት ነው። የሰራውን ገድል ስለሚያውቀው። ስለዚህ ብልጥ መሆን ያስፈልጋል። እነሱ በቃ አሙኒሽን ማስገባት ለምሳሌ የውጭ ሀይል ማስገባት እነሱ የሚያውቁት ነው። ዩ ነው እኮ ወልቃይት እኮ ለምን በእንትና ስር በ TPLF ስር ቀረች? በደርግ ጊዜ እኮ ደርግ ሙሉ ትግራይን ለቆ ሲወጣ ወልቃይትን አልያዘም። ጥሎ ስለወጣ ወልቃይት የተፈለገችው ወደ ሱዳን እየተስፈነጠሩ ለመውጣት ደርግ ሲመጣ ለመውጣት ለመግባት ሊወጣ ለመግባት እነሱ ያውቁታል። ከዛ በኋላ ከሆነ ብዙ አሙኒሽን ብዙ ነገሮች ሁሉ የገቡላቸው በምንድን ነው? በዛ በሁመራ በወልቃይት ነው። ያችን ቦታ ለምን ሁሉ ጊዜ አማራ ማለት ባይደን ሳይቀር ማለት ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ነው ባይደን ሁሉ ለምንድን ነው የሚለው ማሰብ ያስፈልጋል። ማሰብ ያስፈልጋል ዶክተር አብይን ለመጣል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ለመቀየር ማለት ነው። ለመቀየር ለመቀየር ኢነሴንስ የሆነ ዲሞክራሲ ለማምጣት ምናምን <laughs> ዲሞክራሲ አሜሪካን ሲጀመር ዲሞክራሲ የሚሉት ለራሳቸው ነው ለራሳቸው ነው። አንድ ሀገር ተላላኪ ከሆነ ለምን ዲሞክራሲ ቀርቶ ሳውዲ አረቢያ እኮ ካሾጂ የሚባለውን የዋሽንግተን ፖስት ቱርክ ኤምባሲ ውስጥ ቆዳውን መዘልዘል አይደለም። ከታትፋ እኮ ነው በ briefcase አድርጋ በሻንጣ ይዛ ያወጠችው ይታወቃል። ግን interest ኣቸው ስለሆነ ምንም እርምጃ አይወስዱም። ለምን? ገንዘብ አለ፣ interest አለ። ትልቅ እኛ እንደምናድግ ያውቃሉ። ኢትዮጵያን ካደጉ፣ ኢትዮጵያን ገርጅን ካንቀሳቀሱ፣ ኢትዮጵያን political shift ካመጡ በአባይ ላይ ትልቅ የሆነ force ነው። ኢትዮጵያ ባይዘ ደሃውን እንኳን አልቻላትም። እንኳን አድጋ ማለት ነው። እንኳን የራሷን resource በራሷ እንቀሳቅሳ ደሃ ሁና እንኳን አልቻሏት ስለዚህ ምንድን ነው ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ፈርማጆ ይሄ ከኢትዮጵያ የተለወጠው political geopolitics ኡ የስዊስ ካናል ከተከፈተ በኋላ የአውሮፓና የኤሽያ ቅርቡ መንገድ ስዊዝ ካናል እና በባበል መንገድ ያለው ይሄ ኤርትሪያ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ ያሉበት መንገድ አጭሩ ይሄ ትልቅ route ነው ባለ ወይ በዩሮፕ በዩሮፕና ኤዥያን የሚያገናኝ ዩሮፕ ዩሮፕና ኤዥያ ማለት የቢሊዮን ህዝብ ህዝብና የቢሊዮን ህዝብ ግንኙነት በሉት በቃ ማለት ቻይ ህንድ ህንድና ኢንዶኔዥያ እና ማሌዥያ በእኛ በኩል እኮ ነው የሚያልፉት። ከአውሮፓ ነዳጅ ምትሉ በእኛ በኩል ነው የሚያልፉት እዛ Red Sea ላይ ኢትዮጵያ ጠንካራ ከሆነች ኢትዮጵያ ለምንድን ነው አየር ምንድን ነው ይሄ navy ኢትዮጵያ navy በቀደም አያስመረቃ ነበር። ኢትዮጵያ navy እንትን ላይ በቀይ ባህር ላይ እንዳይኖራት ይፈለጋል። ያን ያህል ራዕይ ያለው መሪ ከመጣ ይፍል ቢያምሪ ደርግ ባይዘው ኮ የጣሉት አንደኛው የኢትዮጵያን ባህር ማሳጣት አንድ፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል እንዳይኖራት ስለተፈለገ ነው። ለምን ኢትዮጵያዊ ጠንካራኖች ናቸው። ስለዚህ በጣም ካደጉ፣ በራሳቸው መቆም ከቻሉ በራሳቸው መቆም ከቻሉ ማንም ሰው ቢሆን ማለት ነው ማንም ሰው አብንም ወጣ ባለራስ ከወጣ ከኢትዮጵያዊነት ወደዚህ የሚልበት እንትን ኦነግም ቢወጣ ራሱ by the way ለምንድን ነው እንዴ? <laughs> የራስህ ራዕይና የራስ narration ይኖራል እንጂ እኮ ኢትዮጵያዊነት እኮ በእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ እኮ አለ። አሜሪካ እንካ ስትል አትቀበልም። ይሄን ያውቁታል። ግን ለጊዜው እንደ አብይ ያለ መሪ ሲመጣ በተለይ እንዲህ ስለመደመረ ስለ East Africa በራሱ ቁመና እነሱ ሳይሉት ማለት ነው እነሱ ሳያዙት በራሱ በራሱ የሚንቀሳቀስን መሪ አይወዱም። በራሱ እኔም ሰው ነኝ፣ እኔም ራዕይ አለኝ፣ እኔም vision አለኝ አፍሪካዊ መሪ vision እንዲኖረው አይጠበቅም፣ አይፈለግም። ይሄ ማሰብ አለብን። ለምሳሌ ዛምቢያው ማግፉሊ ማን የገደለው? it's mysterious። የጋናው ማን የገደለው? it's mysterious mysterious። ገባችሁ? እና አንድ ማሰብ ያለብን ነገር አለ። ኢትዮጵያ እነሱ ደርግን ለመጣል የሄዱበትን መንገድ exact copy ነው አሁን መጠቀም የፈለጉት exact copy ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ Ethiopians አንድ ላይ መቆም ያለብን መስና ስናት ፖለቲክስ እኔ ፖለቲካ ቢሆን እንዲህ አያንገበግበኝም። ማለት አንዳንዴ አሜሪካኖች በጣም ስታውቋቸው ነው ስታውቋቸው ነው አንዳንዶቻችሁ እንዲህ ስለሆነ ነው sensationalize ማድረግ ስለፈለጉ ነው። እኔ ትግራይ ውስጥ atrocities የለም አልልም። ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ፖሊስ አይሰራም፣ እስር ቤት የለም። ከእስር ቤት የወጡ ልጆች ሁሉ በቃ bad apples የምትሏቸው society bad apples society ወደ እንትኑ ገብተ ወደ ህዝቡ ገብተዋል። ገባ። ይሄ የተደረገው ትግራይ ungovernable እንድትሆን ነው። ይህን ማሰብ ያስፈልጋል። ይህንም ካሰብን ደግሞ ምንድነው መሆን ያለበት? Ethiopians ለሀገራችን መቆም መቻል አለብን። እነሱ የሚፈልጉት የ regime change መጥቶ ዴሞክራሲ እንዲመጣ ዴሞክራሲ ኦባማ እኮ እዚህ መጥቶ ዴሞክራት ነው ኢትዮጵያ መንግስት ብሏል። መቶ percent መቶ percent መቶ percent አሸንፎ ማለት ነው። መቶ percent አሸንፎ ዴሞክራሲ ምናምን አለ። እነሱ አሁንም የሚያመጡት ለምን ጭራቅ ለምን አይሆንም? ከፈለገ ዋኤቨር በቃ እነሱ አዘጋጅቶ ሌላው ድርድሩ ላይ ከአርስቱ ልምጣና ደብረጽዮን የለም ቢኖር ኖሮ በጣም ይፈለግ ነበር። አሁን በጣም በጣም የሚፈለገው ሰው እሱ ነው። ማለት ትንሽ እንኳን ጨረፍታውን እንኳን አሳይተው እንዲ ነው እንዲህ ነው ምናምን ቢል በጣም የሚፈለገው ሰው እሱ ነው። ያ ባለመሆኑ እነሱ የፈለጉት እንትን አሁን ለምሳሌ ምን አለ የ lobbyist አንደኛ lobbyist የ TPLF lobbyist CNN ላይ ሲጠየቅ ለንደን እንዲሆን እንትን ዋሽንግተን ላይ እንዲሆን እንፈልጋለን ምናምን አለ። ድርድሩ ለምንድን ነው ይሄን የሚለው ድርድሩ እዛ እንዲሆን የሚፈልጉት የቀሩ አሉ አሁን ከ May እና አፕሪል አካባቢ አራት አመቱ ያልቃል። ማን ነው ዶክተር ቴድሮስ ሌሎች አሉ ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉ አሜሪካን ያሉ አሉ። በቃ lobbyist ኦች እየቀረቧቸው አሜሪካኖች እየቀረቧቸው እንደ viable የ TPLF ሀይል አድርገው ከእነሱ ጋር ተደራደሩ ሊል ነው። ከዛ በኋላ ህዝቡን መልሶ መብላዊ ሊያደርግ ነው። ይሄ እነሱ ይሆናል ብሎ ሊያስቡት ይችላሉ ግን እኔ የኢትዮጵያ military በህይወት እያለ ማለት ነው በህይወት እያለ ማለት እኔ ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ military ካልጨረሱት በቀር ማለት ነው ካልጨረሱት በቀር የኢትዮጵያ military እንደዛ ከጀርባው ተጠቅቶ ተጎድቶ እንደዛ ሆኖ እኔ viable discussion ሊኖሩ የሚችልበት እና እንደ አንድ force እንደ አንድ force ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን ሊነጋገርበት የሚችልበት አይነት ሁኔታ ያለ አይመስልም። አሜሪካኖች የሚፈልጉት ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ማፍረስም እዛ ደረጃ ሁላ ሊደርሱ ይችላሉ ማለት እኛ የኢትዮጵያን decision ነው ኢትዮጵያን ላይ መወሰን ኢትዮጵያ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድነው ማናቸው አሜሪካኖች ማናቸው አሜሪካኖች በሀገራችን ሁኔታ ላይ አንዳንዶቻችን ሂማን ራይት ስለሆነ ምናም ምንድነው ሂማን right? እነሱ ስለ ሶሪያ ስለ ሊቢያ human right አሁን የሚያስጨንቃቸው ሀገራት የሉም። አለም ሁሉ እኮ በተለያየ ኮቪድ በኮቪድ የትኛውን ሀገር ነው የረዳችው? India እንደዛ ሲያልቅ ነበር እንዴ? human right የእነሱ ህይወት ከኛ የእኛ በልጦባቸው ነው it's not በፍጹም አይደለም። የመን ውስጥ suffering የለም፣ ሰው አይደለ አለው። ሊቢያ ውስጥ suffering የለም፣ ሶሪያ ውስጥ suffering የለም። እነሱ ጥቅማቸውን ነው የሚያስቡት። ጥቅማቸው ማለት ነው። lobbyist ገንዘብ ያልታዘዘን መጠምዘዝ ገባችሁ? መጠምዘዝ እኔ በጣም የሚገርመኝ የሀገራችን መንግስት በጣም ብዙ ችግሮችን አስተናግዷል። በጣም በጣም በጣም ብዙ ችግሮችን አስተናግዷል። ያው ማረም ያለብን ነገሮች ማለት ነው። በጣም ብዙ አትሮችቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂደዋል። ውችስ በቃ unfortunate በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው። እዛ ላይ በጣም መስራት አለብን። ኤሌክሽናችንም ማስተካከል አለብን ማለት ምንድን ነው መምረጥ አለብን። እኔ አሁን ዴሞክራሲያዊ ይሆናል free ይሆናል ምናምን ብዬ ሙሉ በሙሉ hundred percent አልገምትም። በሀሳብ ማመን፣ በኢሌክሽን ማመን የተለያዩ ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሙሉ በሙሉ እንደምናስበው ላይሆን ይችላል። ግን at least ማሳፈር ያለብን አካል ግን አለ። ማሳፈር ያለብን ነገር ምንድን ነው? መምረጥ አለብን። መርጠን መንግስታችንን ማለት ነው። መርጠን አትመርጡም እኮ ነው። አሁን እኮ አንዳንድ ጊዜ ከጊዜ ጋር ከውሽቅድድም ውስጥ ናቸው ያሉት እነሱ ከጊዜ ጋር ከ election ኑ ጋር ሽቅድድም ውስጥ ናቸው ያሉት። እኛ ራሳችንን መምረጥ መቻል አለብን። መርጠን ማሳፈር መቻል አለብን። መርጠን ማለት ነው። እኔ በብዙ መለኪያዎች ሲታይ ከቲፒልፍ በጣም የተሻለ መርጫ ሊሆን እንደሚችል አውል ገስ ዛ ሙሉ በሙሉ አይሆንም። ሙሉ በሙሉ አይሆንም። ስንት መሽኩክ ሰው አለ። ሙሉ በሙሉ አይሆንም ግን እንዳንመርጥ፣ በራሳችን ምርጫ እንዳናካሄድ፣ የራሳችንን ደስቲኒ እንዳንወስን ፈልገውታል። ይሄን ምርጫን ካለፍን ግን ሌጅትመት የሆነ መንግስት ወደዱም ጠሉ ማለት ነው። ወደዱም ጠሉ ይሁን ወደዱም ጠሉ ይኖረናል። ወደዱም ጠሉ ይኖረናል። በቃ ይኖረናል። መንበርከክ የለብንም። መንበርከክ የለብንም። ተንበርካኪ መንግስት ነው የሚፈልጉት። ተንበርካኪ መንግስት የነሱ ሁሉ ጩኸት አሁን ዛሬ እንደውም ዶክተር አብይ የሶማሌ ኢንተረት በፋና አዳምት የነበረ ከፍየሏ በላይ ነው የሚለው እና እስቲ ልድገሙ ምንድን ነው ልጅቷ ልጁን ታፈቅረዋለች እና በህግ ማለት በሸሪያ መልኩ መጋባት ያለብህ እና እንትን friend boyfriend girlfriend ምናምን የለም በባህል እዛ ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ ከተሰጠህ በኋላ ነው አብረሃ ምጠ ነው። ልጅቷ ግን እንደ ውሽማ ልጁን ይዛ ማለት እንደ ፍቅረኛ ምናምን ይዛ ቀን እየጠበቁ ልጁ ያው ይሞታል። ከዛን ልጅቷ እንዳታለቅስ ያው ህጋዊ የሆነ relationship ውስጥ አይደለም ያለችው እና ትብሰለሰላለች። በቃ እንዲህ ትብሰለሰላለች ትብሰለሰላለች እና እረኛው ወንድሟ ሲመጣ አዝኖ ነበር እና ምንድነው ብላ ስጠይቀው አይኮ እኛ ፍየል ሞተች፣ የትኛዋ ናት ስል እንደዚህ ያለችው እንደዚህ ያለችው ፍየል ና እሷ ሞተች ብላ አለቀሰች። ከዛ በኋላ አባቴ ስበጣ ምን ሆነ ፍየሏ ሞታ ነው። ከዛ አያትና እንዲያ አይቶ አይ ብሎ በቃ ይሄ ማልቅሻ ከፍየሉ በላይ ነው እና በጣም ዝነኛ የሆነ ተረት ነው በሶማሌ ማህበረሰብ ውስጥ በኛ እና አሁን የአሜሪካ ጮት ከፍየሉ በላይ ነው። በቃ ከትግራይ ሰቆቃ የሚሉት በላይ ነው። ፍላጎቱ አብይን ማውረድ ነው። ፍላጎቱ ኢሳያስ ላይ ጫና መፍጠር ነው። እዛ የተፈጠረውን ሰላም ማደፍረስ ነው። እነሱ ፍላጎት ጮታቸው ሁሉ ከፍየሏ በላይ ነው ጮታቸው። እና ሌላም ተረት አለ። አሁን እንዲህ ብናደርግ እንዲህ እኔ አሁን ስለ ዲፕሎማሲ ብዙ ነገር ብያለሁ እና ዲፕሎማሲው መደረግ ያለበት ነገር ሁሉ መደረግ አለበት። ይሄ ነው ነውላት መድረግ አለበት። ጫውክ ያለው በጣም ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሳየው የዩኤስ ሁኔታ የዲፕሎማሲ ጉዳይ አይደለም፣ ዲፕሎማሲ አይደለም። እነሱ የፈለጉት regime change ነው። በቃ ልክ ማርጋሬት ታቸር ላይ declassified በሆነ document ላይ እንዳለው regime change this ሪጅም ዊ ዶንት ዋንት ዲስ ሪጅም ፖዘቲቭ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አንችልም። እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው። ምክንያቱም በመንግስት ኃይለማርያም ጊዜ ያለው በቃ ለራስ መቆም ምናምን እንደዛ ነገር ስለነበረ ማለት ነው አሁንም ሰው አስተዳደሩ ለራሱ የሚቆም እና በትክክል on equal basis ማለት ነው on equal footing የሚነጋገር ስለሆነ ማስወገድ ነው የሚፈልጉት። በሶማሌ ምን አይነት ተረት አለ? ሚስትህን ፈልጎ የመጣን ሰው ሚስትህን ቀምቶ ለመውሰድ የመጣን ሰው ልጅ ያለች ቆንጆ ልጅ ያለች ብትል ተመልሶ አይድም ረክቶ ማለት እሺ ብሎ አይድም ምክንያቱም አላማው ሚስትህን የፈለገ ስለሆነ ማለት ሚስትህን ፈልጎ የመጣ ልጅህን እንካ ብትለው አይቀበልም። እነሱ የፈለጉት የትግራይ ሰቆቃን ማስ እንትን ማለት አይደለም። እነሱ የፈለጉት regime change ነው። አስተዳደሩን አንፈልገውም ነው እያሉት ያሉት። አልታዘዝከንም ነው ያሉት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው መወሰን ያለበት። አልፈልግም ካለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ይወስን፣ በቃ ይወስን። ፈነቃቅሎ ራሱ ከፈለገ ይወስን። ማናቸው እነሱ እንደሚያደርጉት ጩኸታቸው ከፍዬ ነው ምክንያቱም እኩል ጩኸት እኮ ቢሆን ዓለማችን ላይ ያሉ የሂውማን ራይትስ ችግሮች ሁሉ መውጣት ነበረባቸው። equally ባይደን መጽሐፍ ነበረበት ለእያንዳንዱ ለየመን፣ ለሊቢያ፣ ለሶሪያ፣ ለፍልስጤም መጽሐፍ ነበር፣ ለሮሂንጃ መጽሐፍ ነበረበት። ዋይ ዋይ ኦሎስሚ ለምንድን ነው ኢትዮጵያን እንዲህ የሚያስጨንቋት? ለምንድን ነው እንዲህ የምንጨንቀው? ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። እና የሀገር ልጆች ይሄን እኔ የፈለጋችሁትን ምረጡ። እኔም የትኛውም ፓርቲ አባል አይደለሁም። የፈለጋችሁትን ምረጡ። ሆኖም የሀገር ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ነው። እነሱ ጋር እንዳይሞላ ይፈልጋሉ። የግብፅን ግብፅ በዚህ ግብፅ የግብፅን ጨዋታ በዚህ ማሰብ ያስፈልጋል። ከኛ ይልቅ አሜሪካኖች የሚያናደኝ ማለት ነው የሚያናደኝ ከኛ ይልቅ ግብፅን መርጠዋል። ይሄ ያናዳል። አሜሪካና ኢትዮጵያ እንዳላቸው relationship ያናዳል። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን GERD ሞልቶ ባወር ጀነሬት እንዳያደርግ ፈልገዋል። ይሄ ያናዳል፣ በጣም ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ማየት ያለብን። ኢትዮጵያችንን አላህ ይባርክልን፣ አላህ ሰላም ያርግልን። ለሀገራችን እንቆማለን። የተለያየ የፖለቲካ ልዩነት ሊኖረን ይችላል። የተለያየ እንትን ውስጥ ልንገባ እንችላለን። የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። አንዱን ልገባ አንዱን ክፍ እንችላለን። ግን የሀገር ጉዳይ ሁሉ ጊዜ የሀገር ጉዳይ ነው እና ይሄ ደግሞ የአባቶቻችን ታሪክ ነው ማለት የአድዋ ታሪክ ማንሳት ይቻላል። እየተጣሉ ከንጉሱ ጋር የተቀያየመው የሸፈቱ አሁን ያለው ጠላት የጋራ ጠላታችን ነውና እንመከት ብለዋል። ይሄ ይታወቃል። በአይዝላሴ ወቅትም ሲወጡ እሳቸው የኢያሱ ልጅ ይዋጋ ነበር እና አርበኛ ነበር እና እሱን እናነግሳለን እና ከእኛ ጋር ተሰለፍ ብለውት ነበር ጣሊያኖች። ምክንያቱም እናነግሳለን አንተ እናደርጋለን ምናምን፣ በቃ ወራሽ ነህ፣ ንጉስ ነህ ምናምን። እሱ የመለሰላቸው ግን እኔ በፊትም የሸፈትኩት እኔ ከኃይለ ሥላሴ ጋር ጠላት ሆኜ አይደለም። እናንተ ግን ከእናንተ ጋር ጠላት ነው፣ ምክንያቱም እናንተ የኢትዮጵያ ጠላት ስለሆኗችሁ እናንተን መታገል ነው የምፈልገው ብሎ ፕሮፖዛላቸውን አልተቀበለም። ይሄ ታሪክ ላይ ያለ ነገር ነው እና መሪ ላንደግፍ እንችላለን፣ ፓርቲ ላንደግፍ እንችላለን። ግን በዚህ ደረጃ በዚህ ደረጃ በተለይ ገርድ እንዳይሞላ እነሱ የሚፈልጉትን ፍላጎት። እኔ የሚገርመኝ እኮ ትራምፕ ይሻላል። ትራምፕ ትራምፕ ምንድን የሚያደርገው? ትራምፕ ቦንቦን ይመጣል። እሱ መቼም አፉ ስለማ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ምናምን ሊል ይችላል። ግን እነዚህ አላማቸውን በጣም ደባቂዎች ናቸው። እነሱ ዘራች በጣም ደባቂ አላማቸው ኢትዮጵያ GERD ን ማስገደል ነው። ለምን ችግር ከፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ከፈጠሩ ላንሞላው ነው። ይህም ማሰብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የፈጠረን አካል ማስወገድ አለብን። እምቢ ያለን እነሱ እምቢ የሚላቸውን by the way ክብር አለ ለራሱ አይልም። arrogant ነው የሚለው arrogant ብለው በቃ ማለት እንዴት አልታዘዘንም ምናም ብለው ነው የሚያስቡት። okay ኢሳያስን ያሰቃዩት ምናምን ዓመት በዛ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አብረን መቆም መቻል አለብን ብዬ እና ሀገራችንን አላህ ይባርክልን፣ አብረን ቀልባችንን ያስማማልን። የትግራይ ህዝብን ሰቆቃ አላ ያሳጥር። ማለት ብዙዎቹ ወደ ቀልባቸው ተመልሰው ይሄን በቃ almost በቃ ያለቀለት ያለቀለት ኃይል ትተውት ወደ ወደ አሁን ያለው የትግራይ አስተዳደር ፊታቸውን መልሰው viable የሆነ የ political power እዛ አካባቢ ፈጥረው እንደ በቀድሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አይዞ ምንም ጥላቻ ያለበትም የተፈጠረው ነገር በጣም ለይቅርታና ለእንትን መግባባት በጣም ቀላል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እና አሁንም አብረን እንሆናለን፣ አብረን ሀገራችን እንገነባለን። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። ሰቆቃውን አንፈልግም። የተፈጠሩትን ነገሮች በሰላም እንዲያልቁ እንፈልጋለን። ሀገራችንን ደግሞ ከሁሉም በላይ እንፈልጋለን። ሀገራችን ማለት እንግዲህ ትግራይ ህዝብ ያለበትም ነው። ሁላችንም የትግራይን rebuild በማድረግ በተለያየ መልኩ ጥሪ ይደረግልን፣ እናግዛልን ሁሉ ነገር እናደርጋለን፣ campaign እናደርጋለን፣ telethon ን ማዘጋጀት አለብን፣ በበርካታ ነገር ማድረግ አለብን። ሆኖም ግን እንዲህ ተገደን እንዲህ እኛ ፍላጎታችን ነው ባይዘ ማንም አያስገድደን ትግራይ ውስጥ የራሳችን ህዝብ ነው፣ እንወደዋለን። ይሄ political force የትግራይን ህዝብ ተንጠልጥሎ በቃ እዛ ውስጥ ገብቶ እንትን የሚለው ነገር ማቆም አለበት። ለዚህ ደግሞ የትግራይ ህዝብ በቃኝ ማለት አለበት። ይህን force ሀያ ሰባት ዓመት ያልረዳው እንትን ያለው ከዚህ ከአዲስ አበባ ሲባረር ሄዶ እዛ መቀሌ መመሸጉ ራሱ የሚያሳይ እኮ ነው። ህዝቡን የሚወድ ከሆነ ያኔ ነበር ማሳየት ነው የነበረበት። አሁን ሲሞት አረፋ እንደሚይዝ ወንዝ እንደዛ ውስጥ ነው የገባው እና በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጥኳችሁኝ። ብዙ አልፍቻችኋለሁ፣ ብዙ ቆይቻለሁ እና አላህ ሀገራችንን አማን ያርግልን የአግባባን ቀልባችንን የአግባባን መንግስትንም ለሀገር የሚበጅ ያድርገው። ምርጫችንን አላ ሰላም ያርግልን የምትፈልጉትን ምረጡ። ሀገር ለሀገር ግን አንድ ላይ እንቁም ለማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።